nseka tugende yagala nsenseka awululu eh awululu e. lavu yange wulula bulu tegeera awululu ee tuwebale kuntereza okitegeera beti tiwebale kunyiriza okitegeera beti ne beti wabitegeera awululu ee e. bannange nzenna ndi musanyufu okitegeera <laughs> ate bina ebina e okwogola akabina nakaleka mukyalo bajja kumpa transport oddayo oh, kakime soka obenga akyuka mutulabe abakazi batambula ba <laughs> tekowana mama nalumansi eh. mama wange yanzala avuga gogolo mama wo yali avuga gogolo ng'alina olubuto lwo akabina ne kabula eh. naye jenerali owulira otya mukwano mpulira bulungi nnyo eh. naye obuzibu buli ntitambulamu tulabe eh, problemu eri ate nga olina okuwanikibwa waggulu olina okuwanikibwa ku ngato zino zino bwe ziti hmm. eh. tituli mukuba tuluto tujjamu eh. tulese bubaka <laughs> okitegeera waliwo <laughs> akayima kamukwano gonyagala nzenzeka awululu awululu ee ee lavu yange ewulula uluzi mama mm, awo sidi yali erya agala mm. <laughs> awo nga kwalina okuleeta eh, eh, eh, webale kuntegeera lwekyo namiiro nenre mwanje mazima kati nze enre mwanje gwe lwekyo namiiro mm. leetamu yagala nzenzeka tugende yagala nsenzeka awululu awululu laavu yange wulula buulukitegeera awululu tiweebale kuntereza okitegeera beti tiweebale kunnyiriza okitegeera beti ne beti wabitegeera awululu bannange nzenna ndi musanyufu okitegeera <laughs> nzenna ninga omugenyi <laughs> okitegeera ai bannaye tuli wano obulaba wa beti zitaaki neyanzege mukwano hmm. mukama akuwa ekyo osinga okwagala mm, mm. mm. bane tuli wano bettys touch and beatle studio madam coleman cohen yatugambe tujje tube nga tutuukako ate wanowe oba kitegeera nenyongera okukujjukiza nti airport pickups tuzikolya ddala nye namba gyolaba ku screen yo 0706 794729 bwonkoonako nzira nekukima ku saawa entebe nga tukomawo mu ggwanga erya uganda ayina omukolo ayina birthday party ayina embaga ayina okwanjula baby shower n'ebirala kamekup ak'omulembe okitegeera wani wa betis dach ayina okwanjula gomas zivira ddala america nezituuka wano eno ojja n'okyuzingamu gy'oyagala ne tukolamu samples za makeup ono nobeera ng'ate okolaki ojambala ne bakulabira ebweyogerere nti ojja ee eh, eh, mm. naye nga ngaolimasa eh, amasa emasamasa eh, emasamasa eh, erungi yanababi okitegedde bulungi nnekadofaana <laughs> ddala ngaabagenyi nake nabadde nkubuuza tikubamu akafaananyi ng'onyiridde bwotyo naye ngaenjala ekuluma <laughs> wenna oba owulira towera mm. wenna owulira tonyumye mm. wenna otambula wetebula mm. nanogamba eh, naye nzikuse nebalyoka bankolako abeti ah, wengerekokuwanonewe wati beti abeeko kyatunyonyola lwaki mama na lumansi kale eno etambudde etya lwaki eno ye lwansonga mm. nze ndaba egendedde ku kalaye eku eh, kalaye eno eh? brown ageza kufanagana ne fesi ate nze gyendabye nga yemusaana eh. lwansonga ku kunyiira kwanyiiridde ndabye ngaasaanaye naye nendala gyeziri nyingi omuntu yetaaga ekintu nga kino omugambo otya bana yantuukirire mm. ku namba zange 0708593 mtn yali 0783 79 9 bambi mumpagire eh. <laughs> nekirala neeyanza okubeerako nammwe eh. mwebale kujja mm. bangi bagaana mm. naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nange nsiimye so nsaba abali eyo bonna abawulidde Mm. alina omukolo bavidde byonna bambi mm. nsaba muntuukirire ok kale naawe ayagala okukuba ebifaananyi okukwatira vidiyo enamba 07067947 mba ne ediga wikirifu sali wano ku kamera bubi nnyo ngaekintu akikwasaganya kyekiringa <laughs> ofunye okweraliikirira so obeera okonako nojjaye netulaba ngaekiyinza okwasaganyamu ekintu alina video shooting mu abayimbye betiwe obanga omuwadde omulimu gwa makeup shuwadirinze nkikukakasa mbaawo okitegeera ntambula naye wano mbaawo netujja netuba nga tukwasaganya ekintu ekyo ate nze sikujjaku wadde so kasita makeup obeera nga owadde ye akole nzijja nenkubeererawo awo nenkola behind the sea nembeera nga nziteekayo maama nalumansa abantu obagamba ki weereza ku bantu ab'omukiriku obugambo bananga ab'omukireku mm. kyensinga okwagala bambi temwewulirira nnyo ku bantu mm. mubeere nga nze mm. kuba ali kino kyendi nali sikisuubira mm. Eh, namwe temwewulirira ku bantu ate temunyooma bantu hmm. hmm. ah, walwa omuzaire wange bamita kasujja emi naw wentadde ekifaananyi awo nakirengera mutumireko omwami kasujja emi otunule ku saara wali olusaala oligu twasembayo okujja yakikyamusaamu awo n'abantu abala ne madamu colman madamu ani colman <laughs> madamu colman ok batumireko abantu abo Mwa mukwano gwo gwensiima enyoba ne tusiima SB4 Media. Kinza obutasangika sometimes okulaba blog omulala ng'asiima bloga munne ebiseera ebimu saagala mbalimbe naye omuntu aba akoze ekirungi asiimibwa SB4 Media ajja n'atuwa entandikwa ya mitwalo wagandaba mama romas natandika bizinensi ege mulaba gyetukola era etambula era life egenda egenda mu maaso nankubadde tulina obweraliikirivu nti abaleerwe balabika ng'abaagala okuba nga batuyingirira okuba nti wakolera leerwe eyagala kukolaki kusenda kukola leerwe tukyanoonya wakudda naye sb4 nze i myself nkwebaza weebale nnyo kuba nze nkozeeko naawe blaza sb4 e, eh, mutabani wa charlisi yali mukwano gwa asi yennyo mukwano gwa onondi naye sb4 mutumireko edb4 nkulamusiza nnyo mukwano nkwagala nnyo oba gyoli mulamu mukama akunkuumire yeah. nsaba ojjo oddemu ojjo ndabeko eh, eh, mm. okukyalireko eh, sikoowa kutunulira mu feesi buli wenkulaba nkulaba ngaomupya alaba evidiyo enutage nga sb4 media oba muweereza obubakae muweereza evidiyo omugae maama nalumansi yagambye atya maama nalumansi takwagala nnyo ne enulemwanje naye nkwagala nnyo ndudde okukubirako naye nja kukubira ok kale tuyinza obutasukawo wano olunaku olwali alina kyateesa oba kyawabula comment section eyo tugirekawo wansi teesa era okoleki era owabule ah, infact waliwo omukwano gwo saara yali yaŋŋambye nkubuuze nti ayagala kujja mu kibuga beeko mu kyalo gyakutwala otandike life empya nkikkiriza hmm, olwo omuwala bamuyita saara akolera germany tebagala boogera manya naye njogera saara basinga tebayinza kutegeera nga sogende erinnya lyakubiri naye yadde agamba nti waliwo omukyala gwe tuyambako eyo mukyala bamuyita anet nti ogende otandike life empy olunda olime n'ebirala okulima amaanyi nagaleka mukyalo naye ngaokulunda nsobola nti yodda mukyalo mbadde manyi ogenda gasangalebalisaiinga hmm, nsobola okulunda hmm. Hmm. naye okulima mm. okay. sijja kwewaana mm. Mm. so okiriziganya naye sitoosa okwagiva emuddeyo nsobola osobola mm. ok ngenda kutonga ntinga naye butereevu tulabe ate nga bukiyinza okubeera nga kitambula banaye tugenda basiibula naye olina akalalowooza okolekerayo abantu kona mama nalumansi omu bwati okugjako batumirako bambi mm-hmm. namutebinkwagala nnyo ombeereddewo nnyo naawe ne sonko muhamadi naye nkwagala nnyo ombeereddewo mama laso mama mama akode mchala mm. chali sawo eh. chiamani wafao omukomboti chiamani wa mukomboti bachiamani yatundu omukomboti omukomboti mm. mm. kwagala nnyo mm. mm. nabasigalidde eh. eh musawo nawo eh. mbererawo ngaalusa zinnuma nkwagala nnyo eh. musawo musoga musawo musoga ya yeah. mm. mchile uh -huh. mm, kuboda boda au eh okay a uh, mama normalsi naendo za mumula binga we bitambudde tugenda berekereza banange uh, ah, tujja kubanga kudamu kusinkana ate omulundi omulala nyerangize sonko muhammad nenze sikowa kobera ngamba jukiza anti airport pickups ku namba y'essimu 0706794729 tukujja kusaawa entebe ntukuvuga paka wakeewo ku mulyango kamwa ni inbox me enamba gye mbasomera ku whatsapp kweri ku imo nfuna bw'ogenda ku tiktok ogudu talent obeera nga onfuna bulungi nnyo wonna w'obeera ondabidde gw'obeera nga layika ompeereza obubaka ne tubadde nga tukwatagana ne tukukima n'otambula safely okitegedde bulungi nnyo okkekolamu obadde okolamu bwabagole okola batya ebintu babyakweragana kwekoza aha tebanakola ki tebanabakumaliriza naye ngenda genda enjala ezikyala mm-hmm. eh? mm-hmm. ok kale bana tubasiibudde